адамдар кіріп жатыр экран нормал көрініп тұр ешқандай жақындатудың қажеті жоқ иә солай ма жақсы кеттік так сонымен бізде ә, бүгінгі қарастыратынымыз осы қаңтар айында келген ә, қаңтар айында келген елу отыз деген нұсқаны талдайтын боламыз елу отыз деген осы қаңтар айында тапсырған жаңа форматты тест ал бізде көрсетілген сіздерге кейін жібереміз жауаптармен бірінші сұрақ жеті жүз елу километр сағат жылдамдықпен қозғалатын ұшақтың төрт сағат ішінде ұшып өтетін жолын тап дейді иә жолдың формуласы қандай жолдың ә, формуласы ол демек 750-ді көбейтеміз төртке Демек десе бізде үш мың иә километр где а кеттік ары қарай екінші есеп ауырлық күші берілген тығыздығы берілген дене көлемін табу керек ауырлық күшінің формуласы қандай mg ал масса деген бізге неге тең болады әрине бұл ро биға тең иә демек ауырлық күшін біз былай жазсақ бола ма ро джи осы жерден біз нені табамыз көлемді табатын болсақ көлемі тең ауырлық күшін бөлеміз неге о жиға деген сөз иә бізде ә, ауырлық күшіміз 5 көбейту онның төрт дәрежесін бөлеміз астында ә, неге оның төрт дәрежесіне қысқарып кететін болса 5 метр кубқа тең болады екен Дет а ары қарай кеттік енді мына бір сурет сіздерге келген бе еді осы уақытқа дейін қалай болған еді бұл бізде ә, рычаг иә солай ма істегенсіздер ма кеттік олай болса қараңыздар бұл есепті қалай шығарамыз рычагтың формасы қандай еді бізде l 1 f 1 l 2 f2 деген формула бар бірақ бізде жалпы ұзындық берілген l 2-ні табу керек Демек ол деген сөз L тен L1 L2 де болатын болсақ L деп отқанымыз бізде 1 метрге тен, яғни 100 деп алсайық, тен неге L1 L2 де боламыз. Демек қараңыздар, енді бізге L2-ні табу үшін мына жерде мен L1 табатын болсам қалай болады? 100 азайту L2 болады, я? Иә? Бұл неге тен болады? L1-ге. Демек, мына жерде мен L1-дің орнына не жазамын енді? Мына бір заңдылық жазамын, иә? я? Я 100 азайтылған L2 көбейтемін F1 дегенім неге тең мынау неге тең болып кетеді сонда F1 дегенім MG нәтижесінде 20 болып кетеді иә мына бетіміз 30 болып кетеді демек 20 тең болады 30 көбейту L2 Жақсы ашатын болсам мына жақ 2000 азайтамын 20 L2 тең 30 L2 иә ал l-дерді бір жаққа жинайтын болсам ол кезде l2 тең сол кезде 2000 болады набетте. бетте тең болады набетке, плюс өтіп 50, иә елу l2 болады демек l2-ні тапқан кезде 2000-ды бөлемін елуге нөлдер қысқаратын болса 205-ке бөлсем неше болады бізде 40 сантиметр болады иә өйткені біз сантиметрмен кеттік та мына жерде бірден қырық сантиметр шықты деген сөз ответ қырық сантиметр болды мына жеріміз бізде қырық сантиметр деп қоямыз то есть қырық иә кеттік ары қарай түсінікті болды ма дауыс естіліп тұр ма жақсы солай келесі бізде теориялық сұрақ сұрақ яғни <clears throat> вакуум арқылы тұрақты өткенде байқалатын әсер оны өткенде талдаған болатынбыз естеріңізде болса қандай деп едік вакуум арқылы өткен кезде бізде магниттік болатын еді иә магниттік болады деген болатынбыз келесі бесінші есеп көлемі берілген баллондағы газдың қысымы берілген температурасы берілген газдың зат мөлшерін табу керек әрине бұл біз қай формулаға саламыз қандай формулада мынау идеал газ күй теңдеуі немесе менделеев клаперон дейді иә осы жерден ә, зат мөлшерін табатын болсақ форма қалай болады рт деп аламыз қысым қысым бізде жүз алпыс алтын көбейту онның неше дәрежесі үш көлем қырық бес көбейту онның минус үш яғни литрді міндетті түрде неге түрлендіреміз метр кубқа түрлендірген кезде ол бізде неге тең болады қырық бес көбейту оннан минус үш метр кубқа тең болады деген сөз ал универсалка сегіз де отыз бір ал температурамыз мынаны градус неге айналдырамыз үш жүз келвин иә өйткені екі жүз жетпіс үшке қосамыз жиырма жетіні так кеттік сол кезде үш жүз дәрежелер қысқарады иә қырық бес пен үшті қысқартсақ мына жақта бір қалса мына жақта неше қалады он бес қалады иә солай ма енді біз барлығын неге саламыз барлығын компьютерға сала саламыз салсақ неше шығады екен азамат шықты ма жуықтасақ үшке тең бола ма жуықтасақ иә үш моль екіде тоғыз шықты да оны жуықтап біз үшке келтірдік демек бұл болады деген сөз иә дұрыс па енді ары қарай кеттік келесі есеп идеал газ күй теңдеуі идеал газ күй теңдеуі жаңа айттым мен идеал газ күй теңдеуі дегеніміз бұл менделеев клаппен теңдеу деген сөз демек мына бір көрдіңіздер ма бір формулаға екі ә, балл алып тұрмыз да яғни мына формуланы білсек демек мынаның жауабын да білеміз деген сөз ғой иә идеал газ күй теңдеу де мүмкін немесе менделеев клаперон теңдеу деп те келеді деген сөз кетіп әрі қарай зарядталған металл шардың беттік потенциалы екі вольт шар центрінде орналасқан нүктенің потенциалы жалпы потенциал дегеніміз не потенциал дегеніміз бұл осы электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы яғни беттік ә, потенциал 2 вольт болса демек оның центрде неге тең болады деген сөз 2 вольтқа тең болады получается бізде неге тең болады бұл ответ 2 деген сөз иә сегізінші сұрақ сегізінші сұрақ бет бір, ә, бір магнит өрісіндегі оны орнатылған тогы бар түзу өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағыты яғни ампер күші дегеніміз қай бұрғы ережесі қай қол ережесі дейміз әрине сол қол ережесі ал мына жердегі нүкте бұл ток бізден ары қарай болса то есть бізге қарай келе жатыр иә ток бізге қарай мына жерде нүкте болса бізге қарай демек сол қолымызды ә, бізге қарай бұрған кезде бас бармағымыз төмен қарай бағытталады получается тік төмен деген болатынбыз өткен сабақта осы сұрақ талдап едік естеріңізде ма ә, кеттік отыз бесінші сұрақ отыз бесінші сұрақ суреттегі атомның энергетикалық деңгейлер диаграммасында үлкен жиіліктегі квант жұтылуына сәйкес келетін өтудің энергетикалық деңгейлерін және теңдеу дейді яғни квант деген сәуле деген сөз жұтылу дейтін болсақ ол жоғары қарай бағытталады деген болатынбыз яғни ең жоғары болса мынау болады бізде иә жоғары қарай жұтылады деген сөз энергия демек бізде h тең болады е e минус е e нолевой деп аламыз демек h нью тең соңғысы бізде неге тең үшке тең бастапқысы бірге тең болады иә получается бізде е үштен азайтамыз е бірді деген сөз иә демек ответ бізде е болады бір мен үш аралығы және үш пен бір аралығы болады иә с болады деген сөз түсіндіре алдық қой иә ары қарай кеттік келесі есеп тоғызыншы есеп егер бөлшектің релятивисті массасы тыныштық массасынан екі есе артық болса бөлшектің жылдамдығын табыңыз демек біз не істейміз бұл жерде негізгі релятивистік массаның формуласы м тең м нолевой бөлінген түбірасты бір минус в квадрат бөлу с квадрат деген формула бар еді демек бізде былай жазып қойған міне бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасынан екі есе артық демек мына жерде не деп жазсам болады мен м тең екі м нолевой деп жазсам болады нәтижесіне формулам 2m нолевой тең болады m нолевой бөлінген түбірасты 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат массалар не істейді қысқарып кетеді сол кезде 2 тең 1 астында не қалды 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат түбірден құтылу үшін мен не істеймін екі жақты квадраттаймын иә сол кезде 4 тең 1 астында бір минус в квадрат бөлу с квадрат мына жаққа ортақ бөлгіш с квадраттан береміз сол кезде төрт тең болады жоғарыға с квадрат шығып кетеді астында с квадрат минус в квадрат болады иә осы жерден ашатын болсақ төрт с квадрат минус төрт в квадрат тең с квадратқа тең s'терді бір жаққа жинайтын болсақ яғни не болады үш s квадрат тең төрт v квадрат осы жерден жылдам жылдамдық табатын болсақ түбір астында үш с квадрат с жоғары s квадраттан s шығады астында төрттен екі шығады получается түбірасы үш с бөлінген екі деген ответ болады деген сөз ондай бізде бар ма әрине бар қай вариант болады бұл вариант болады түсінікті болды ма так жалғастырайық түсінікті болған болса мындай түсінбей қалған жерлеріңіз болса сұраңыздар мына жер қалай кетіп қалды түсінбей қалдым қалай қайтадан айтасыз ба деген секілді иә оныншы сұрақта суға ә, батпайтындай дене тығыздығы берілген так Аха. берілген олай болса қараңыздар бізде осы жерде батпайтын дене судың тығыздығы неге тең не жазып қояйын мынау иә мынаны метр кубқа айналдыратын болсақ мыңға тең болады демек мынау мыңнан кішкентай не істейді батпайды тоғыз жүз батпайды иә иә демек мынау батады аха олай болса бізде не болады мынау құрғақ ағаш пен мұз болады деген сөз құрғақ ағаш пен мұз батпайды деген сөз яғни с вариант ә, кеттік суретте бастапқы жылдамдығы берілген бізде бастапқы жылдамдық беріліп тұр иә түз айнымалы қозғалған дененің үдеуінің уақытқа тәуелді графигі берілсе т нөл уақыттан есептегенде дененің тоқтау уақытын табу керек яғни тоқтау уақытын табу үшін бізде негізгі формуламыз қандай еді деген сұрақ туындайды негізгі жалпы уақыт тапқан кезде т бір қосу т екі деп аламыз т біріміз бізде неге тең болып тұр төрт секундқа тең болып тұр иә ол түсінікті демек т біріміз төрт секунд деп қоямыз ал енді бізге т екіні табу керек ол үшін біз не істейміз в тең в нолевой қосу а т иә в тең в нолевой неге тең бізде жиырма төртке тең болды демек жиырма төрт қосамыз үдеу бізде неге тең мына жерде төртке тең уақыт төртке тең көбейтіндісі он алты болады иә қосатын болсақ неше так қырық иә метр бөлінген секунд бұл бізде мына жерге келген кезде в мына дененің бастапқы жылдамдығы болады деген сөз ғой олай болса бұл соңғы жылдамдығы белгісіз бізде ә, соңғы жылдамдығы белгісіз болса в тең в нолевой ну төмен қарай кеткендіктен ол не болады таңба теріс иә аты деп аламыз ал соңғы жылдамдығы бізде бар ма белгісіз демек бұл не болып кетеді нөл деп аламыз бастапқы жылдамдығымыз мына жерде қырық болды ғой мына жерге келген кезде қырық метр секунд болды иә демек ә, мынаны біз қырық деп аламыз азайтамыз а дегеніміз неге тең міне минус төрт иә демек э, төрт көбейту т бірақ уақыт белгісіз неше уақытта былай ауытқығандығы сол себепті осы жерде уақыт тапқан кезде ә, мынау мына бетке мына бетке қарай не болып өтеді плюс болып өтеді иә сол кезде тана табатын болсақ қырық бөлінген төрт болады мына екеуі кетіп қалса не қалады он секунд яғни ә, бізде төрт еді мына екіншісі т екіміз неге тең болды сонда қосамыз он жалпы тмыз неге тең болады сонда он төрт секунд деген сөз яғни ол он төрт секундта не істейді екен толық тоқтайды деп қарастырады екенбіз в жауап болады деген сөз түсінікті болды ғой иә э? жақсы ары қарай жалғастырамыз келесі бізде он екінші сұрақ массасы бір жарым килограмм дененің бастапқы жылдамдығы берілген мынау бізде в нолевой деп алайық мынау бізде массаға тең мынау уақыт ал мынауымыз f қа тең күш әсеріне еткенде оның осы дененің соңғы жылдамдығы соңғы жылдамдық деген сөз в тең в нолевой қосу жаңа есеп шығардық иә аты деп бастапқы жылдамдығымыз бізде беске тең қосамыз үдеуіміз бізде белгісіз үдеу неге тең f бөлінген m демек f дегенім 12 бөлемін масса бір жарым бірде бес көбейтемін уақыт неге тең бір секундқа тең иә так олай болса не болады мен ә, оңай болу үшін былай жазып алайын мысалы калькуляторсыз иә бесті қосамын 12 бөлінген бір жарым деген сөз 3 бөлінген 2 деген сөз иә демек 2 жоғарыға шығып кетеді сол кезде 5 қосамын ә, 12-ні көбейтем 2-ге бөлем 3-ке 3 пен 12 қысқарса 4 қалады 4-ті көбейтем 8 яғни не болады сол кезде 5 қосу 8 бұл неге тең 13 метр бөлінген секундқа тең болады деген сөз получается бізде ответ а болады деген сөз иә түсінікті ғой жақсы ары қарай кеттік келесі он үшінші есеп ә, резеңке бауы 8 ньютон күштің әсерінен 8 см ұзартатын болса серпімділік күшінің жұмысын тап дейді жалпы айтқан кезде бізде жұмысымыз неге тең а тең А, f көбейту s-ке тең оны білеміз барлығымыз дұрыс па ну бірақ біз бұл жерде қай форманы қолданамыз жұмысымыз энергия тең деп к x квадрат бөлінген екі дейміз x деп отқанымыз к деп отқанымыз неге тең f бөлінген x-қа тең демек формуланы ашатын болсақ э, f көбейту x бөлінген 2 болады өйткені мына момент мына квадрат кетіп қалды формула мынау шықты деген сөз сол кезде ә, э, 8-ді көбейтеміз 8-ге оның минус 2 бар бөлеміз 2-ге қысқарса 4, мынау бізде минус 2 Сол кезде 8 жері 4-іміз нешеге тең? 32 көбейту оның минус 2-сі. Так, бұл деген сөз бізде 0, 32 жауылы болып деген сөз, е? ба. Арға кеттік. 14-ші есеп. 14-ші есеп суреттегі көрсетілген тізбектегі конденсатор сыйымдылығын табыңыз дейді да яғни конденсатор батареясының сыйымдылығын табу керек жалпы барлығы с қа тең деп тұр міне қараңыздар иә барлығы с қа тең демек мынау бір біріне қалай жалғанған мынау қалай жалғанған иә мынау с деп болса мынаны с деп алайын иә ал екеуі екеуі бір біріне параллель жалғанған иә бірінші тізбектей жалғанған тауып алатын болсақ бір бөлінген с тең бір бөлінген с бір қосу бір бөлінген рауан сен шығып кеткен шығып кеткен едің ғой так осы жерден с жалпын аха с жалпын табатын болсақ с жалпы тең с бөлінген екі болады иә ал енді екінші жағдай екінші жағдай тура осыған тең болады иә осы екі өйткені мәндері бірдей болғандықтан бұл жақта да не шығады бізде s жалпымыз s бөлінген екіге тең болады иә иә ал енді бір бір біріне параллель болса s бір қосу s екі деп аламыз рауна сен сөйлемесең де болады екен сенің нең интернетің нашар ау деймін иә так s біріміз бізде s бөлінген екіге қосамыз s бөлінген екіге так ортақ бөлгіш бізде неден береміз екіден береміз мына бетке не болады екі S болады екілер қысқарып кететін болса S-тің өзі қалады иә демек ответ с болады қалай шыққаны түсінікті болды ғой иә, барлығымызға жақсы ары кеттік он бесінші есеп бізде теориялық есеп екен астынан қыздырылған ыдыстағы салқын су түбінен көтерілген ауа көпіршігінің көлемі біз өткен сабақта осы сұрақ келген еді сіздерге түсіндірген едік иә сол кезде ә, біз не деген болатынбыз оның көлемі не деп едік көлемі не үшін артты деген кезде бізде мынау ыдыс болса бүйтіп сызып көрсетейік ішінде су бар су қайнаған кезде мына газ берген кезде ә, газ берген кезде мынау су қайнайды судың ә, қайнап былай жоғары қарай булам шығады демек булам шыққан кезде бұл су жоғары қарай көтерілу үшін яғни ау, судың тығыздығынан осы жаңа біздің буланған ә, э, будың тығыздығы аз болғандықтан жоғары көтеріліп кетеді демек тығыздығы азайған сайын оның көлемі не істейді артады себебі формуламыз қандай көлем тең массаны бөлеміз тығыздыққа яғни массаны бөлеміз ро n есе кеміген сайын n жоғары шығып кетеді демек көлем n есе артады деген сөз сол себепті біз артады деп қарастырған болатынбыз иә так келесі 16 алтыншы есеп э, әрқайсысының массалары 20 килограмм екі бірдей дене өзара тартылады егер бір, біреуінің массасын 4 есе кемсе иә бірінші массаны кемсе демек 16 болып қалды мына жақта иә ал сол қашықтықта олардың тартылыс күшін табыңыз дейді демек бізде ә, бұл жерде қандай форма қолданамыз g m1 m2 я бөлінген r квадрат бөлеміз g m1 m2 бөлінген r квадрат так мыналарға штрих берейін чтобы бұл өзгеріс кезіндегі я. Иә. G-лар қысқарады арақашықтар қысқарады сол кезде f1 бөлінген f2 тең m1 m2 бөлінген m1 штрих м 2 штрих так мынау бізде 20-ға тең болды екіншісі 20-ға тең болды астындағысы біреу 16-ға екіншісі 20-ға тең болды так сол кезде мына екеуі қысқарып кетсе 20-ны 16-ға бөлсек неше, неше болады бірде 25 иә енді бізге f2-ні тапқан кезде не болады осы жерден f1 бөлінген 1-де 25. Демек, бұл не болды? 1-де 25 есе кемейді. Себебі астында жатыр. Ответ А болады деген сөз, е? Так. Рауана ренжімесін сен дауысын өшіреміз. Так, кеттік ары <laughs> он жетінші сұрақта зат мөлшері екі моль бір атомды идеал газдың изохоралық жолмен суытқан кезде 425 джоуль жылу мөлшері бөлінеді газ температурасының өзгерісін табыңыз дейді яғни бізде мына жерде изохоралық процесс десе демек не тұрақ не тұрақты болады бізде демек көлем константа деп аламыз ә, жылу мөлшері тең болады ішкі энергияның өзгерісі қосамыз а газ демек изохорада көлем тұрақты жұмысымыз неге тең болып қалады нөлге тең болып қалады сол кезде жылу мөлшері тең ішкі энергияның өзгерісіне тең болды нәтижесінде бір атомды идеал газ болғандықтан бір атом идеал газдың ішкі энергиясының формуласы үш бөлінген екі нью рт иә демек осы жерден тны тапқан кезде формуламыз қалай болады яғни ә, біз айттық жаңағы мына бір біріне тең болғандықтан q көбейту 2 бөлінген 3 ә, э, new r демек 425 көбейтеміз 2-ге бөлеміз астында 3 және зат мөлшеріміз 2 и ә, 8-де 31 екілер қысқаратын болса 425-ті 425 ті біз не істейміз бөлеміз иә дауысын өшіріп қояйық басқаларға кедергі жасамайық бір бірімізге сол кезде калькуляторды пайдаланып шығаратын болсақ бізде таза неше шығады екен 17 жеті шығады екен иә дұрыс па кеттік ары қарай келесі 18-ші есеп 18-ші есепте бізде <clears throat> лентап дейді индукция векторы тік жоғары бағытталған біртекті магнит өрісіне горизонтал бағытта ұшып кірген электронның кинетикалық энергиясы берілген оның айналу радиусы берілген ә, электронға әсер ететін күштің мәнін тап дейді яғни бізде күштің мәні десе ә, центрге бағыттауыш күштің формуласы қандай еді массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз неге радиус деген формуламыз бар еді иә мхм демек бізде э, жылдамдық берілмеген бірақ жылдамдықтың орнына біз қалай алсақ болды в квадрат дегеніміз екі е кинетикалық бөлінген масса деген сөз сол кезде форма түрленетін болса масса көбейту 2 е кинетикалық бөлінген р м массалар не істейді қысқарып кетеді сол кезде 2 е кинетикалық бөлінген r болады демек екіні көбейтеміз неге ә, мыңға бірақ мына жерде электрон вольт болғандықтан оны джоульға айналдырамыз сол себепті тағы оны көбейтеміз неге бір де алты көбейту онның минус он тоғыз дәрежесіне иә солай ма ары қарай бөлеміз арақашықтығымыз бір миллиметр болса бір көбейту онның минус үшіне тең демек ә, бізде бұл жерде неше болады сол кезде қараңыздар мына үш нөлмен мына жақ қысқаратын болса минус он алты қалады мына үшпен мынау қысқаратын болса минус 10 үш қалады иә екіні бірде ға көбейтсек 2. екі те екі көбейту онның минус 10 үш дәрежесі деген болады екен ответ иә получается ответ бізде д түсіндік па сұрақ бар ма что то то деген сияқты жақсы жалғастырамыз жарық сәулесі ауа сұйық шекарасына ә, пи бөлінген үш бұл неше градус алпыс градус иә бұрыш жасай түседі шағылған және сынған сәуле бір біріне перпендикуляр болса сұйықтың сыну ә, несі дейді көрсеткішін табыңыз дейді солай ма демек не істейміз бізде былай болып тұр ғой су бұрышымыз және шағылу бұрышымыз берілген и екінші орта бүйтіпсіз нормаль сызықсыз қойсақ ол былайсыз шағылады енді бізге айтады мына шағылу мына жақ алпыс болса мына бетіміз тоже алпыс демек шағылған сәуле ә, сынған сәуле перпендикуляр деген сөз тоқсан градус болу керек мына жер отыз ғой мына жақта тағы не бар мына жақта алпыс болу керек иә қосындысы қосындысы бізге тоқсан болу керек қой дұрыс па демек э, мұна бетіміз неше 30 болды ма олай болса санау көрсеткішін табатын болсақ синус альфа бөлінген синус бетта синус альфамыз 60 градус синус 60 градус түбір асы 3 бөлінген 2-ге тең болса синус бетта 30 градустан неге тең 1 бөлінген 2-ге тең екілер қысқарады не қалады түбір асы 3 қалады демек ответ с болады деген сөз иә так кеттік ары қарай ші есеп Түк жоғары лақтырылған доп 20 метр биіктікке көтеріледі доптың лақтыру жылдамдығын табыңыз дейді қай форма саламыз уақытқа тәуелсіз жылдамдықтың формуласы қандай еді Я, иә, так бірасында 2 көбейту 10 көбейту биіктігіміз неше болып тұр 20. яғни барлығын көбейтінісіне түбір асты бұл не болады жиырма метр бөлінген секунд болады деген сөз иә ответ в ары қарай кеттік келесі есеп отыз үшінші есеп енді бұл сұрақ теориялық сұрақ түзу токтың магнит өрісінің күш сызықтарын бағытын анықтайтын тұжырым әрине бұл бізде оң қол ережесі иә оң қол ережесі не үшін оң қол ережесі дедік өйткені түзу токтың мысалы мынау өткізгіш деп алсақ ток деп алатын болсақ токтың бағыты жоғары қарай бағытталған кезде бұл ә, арас айналасында не пайда болады дегенбіз өріс пайда болады иә яғни бұл бізде оң ә, бұрғы ережесі немесе оң қол ережесі дейтін едік получается бұл оң қол ережесі және оң бұрғы ережесі деген екі ответ болады да бұл теориялық сұрақ жазып алыңыздар келесі есеп келесі есеп жоқ жоқ жоқ болмайды болмайды бұл сол қол ережесі бұлар бұлар болмайды сол қол ережесі бұлар окей бізде тек қана с мен ф қана оң қол ережесі мен оң ә, бұрғы ережесі ғана болады өйткені ә, қалғандар бізде ол не болады деген сөз ә, сол қол ережесі иә так отыз төртінші сұрақ стакандағы массасы 200 грамм су 20 тәулікте толығымен буланып кетсе бір секундта буға айналатын су молекула тұрғындарының орташа санын тапты. яғни бұндай жағдайда біз былай істейміз жиырма тәулік ең оңай тәсілі ол ә, белгілі бір n ыдырайды ал бір секундта неше n де ыдырайды мынау белгісі деп алайық мынау n неге тең бізде массаны көбейтеміз n авогадроға бөлеміз маляр массаға иә бізде массамыз берілген ғой міне демек осы жерден мына жерден пропорция жасайтын болсақ nx табатын болсақ қалай болады nx тең болады масса көбейту ә, авогадро бөлінген маляр масса ал мынау не істейді мына бетке тәулік бөліміне түседі яғни жиырма көбейту бір тәулікте неше секунд бар сексен алты мың төрт жүз бар иә дұрыс па келісеміз ба массамыз бізде нөл бүтін оннан екі авагадро бізде алтыда нөл екі көбейту онның жиырма үші бөлеміз маляр масса бізде 18 көбейту 10-ның минус 3-і және 20 и 86400 Я? дұрыс енді барлығын есептейтін болсақ дәрежелер қарастырайық дәрежелерін бізде 2 нөлмен мына жақтан қысқартып жіберсек минус 1 қалады иә ә, минус 20-ның нөлін қысқартып жіберейік кетті сол кезде мына бір нөлмен мынаны қысқартып жіберейік жиырма екі қалады ары қарай енді біз мына екімен мына екіні қысқартып жіберсек болады иә қалғандарын бөлеміз енді қалғандарын бөлеміз қалған бізде не қалды алтыда нөл екі қалды иә алтыда нөл екі қалды ма жоғарыда оны бөлеміз он сегізге оны бөлеміз 864-ке. Сол кезде, сол кезде бізде 0 бүтін 0,0,0,3,0 шықты. 38 көбейті 10-ның неше дәрежесі? 22 дәрежесі. Яғни бізге 1, 2, 3, 4 жұрыстамыз. Ол 4 яқтан кетеді. Сол кезде 3-те 8 көбейті 10-ның минус, ой, минус емес, бізде плюс плюс бізде 18 болады иә бұны басақ, алсақ 4 көбейті 10-ның 18 дәрежесік болама. ма ондай бізде жауап бар мекен, екен көрейік s болады екен и болды иә солай ма түсінікті болды ма так енді арғарай жалғастырамыз Келес есеп о бізде контекст иә контекст сұрақ контекст сұрақ әйгерімнің көзілдірігі деген талдадыңыздар ма талдайық па <laughs> кеттік жалпы әйгерімнің көзілдірігін э, зерттеген кезде оның мынау бізде несі оның оптикалық күші және мынау жақсы көру қашықтығы д нолевой енді бізге не дейді бірінші сұрақ әйгерімнің көзінің кемшілігі қандай әйгерімнің көзілерің кемшілігі егер мына жерде қараңыздар оптикалық күші минус оптикалық күші минус болса демек былай қарастырамыз мынау нормаль көз иә нормаль көз дауысты өшіріп қойсақ болады басқалар кедергі жасамау үшін яғни э, ол кезде бұл не істейді бүйтіп ақауы бар көзі болса жетпей қалады да жетпей қалады бұған қандай э, не қолданамыз біз бұған бүйтіп қандай ә, былай айтқан кезде бүйтіп көрсек қандай линза қолданамыз бұған біз мынандай линза қолданамыз бұл линза шаршатқыш линза деп аталады шаршатқыш линзаның таңбасы ә, теріс болады сол себепті иә демек бұл жетпей қалған бұған ә, көру үшін мынаны жақындату керек иә сол кезде бізде жақыннан көргіштік бола ма <clears throat> жақыннан көргіштік болады да жақыннан көргіштік яғни адамның көзі мынандай болса негізгі жақсы көру көзі бар ғой мына міне тұрады да ал бұда жетпей қалған жақындатамыз сол кезде жетеді ол үшін біз мына жерге шашыратқыш линзаны қолданамыз да шашыратқыш линза бізге жақыннан көргіштікті береді екен екінші сұрақ әйгерімнің көзілдірігінің линзасының фокус аралығын табу керек фокус аралық табу үшін біз не істейміз д бізде минусты тең болады минус бір бөлінген f минустар не істейді плюс болып кетеді иә не үшін өйткені шашыратқыш линза болса екі жақта минус болады сол кезде f тапқан кезде осы жерден мына f тапқан кезде бір бөлінген д деп аламыз бірді бөлеміз неге 2.5-ке. 2.5-ке бөлетін болсақ, бұл деген сөз 1 бөлінген 5 бөлу 2. 2 жоғары шығып кетеді. 2-ні 5-ке бөлсек не болады сонда? Неше болады? 0.4 метр болады, а? Так, 0.4 метр деген бар, а, сантиметрмен қарастырған екен. Демек, бұл неше сантиметр? вот одан кейін сұрағымыз бізде әйгерімнің көзілдірігіндегі линзаның түрі жаңа не дедім қандай линза дедім шаршатқыш дедім демек болды міне мен қалай білдім шаршатқыш екендігін егер оптикалық күшінің таңбасы теріс болса бұл қыш болады егер оптикалық күші таңбасы оң болса бұл жинағыш болады окей так кеттік ары қарай әйгерімнің көзілдірігіндегі линзадан алынған кескін шашыратқыш линзадан алынған кескінге берілетін негізгі бірақ не бар ә, сипаттама бар ол кішірейтілген және жалған шашыратқыш линзаның кескіні әрқашан жалған болады сол себепті бұл жерде кішірейтілген және жалған болады окей тақырып бұл біз осы тақырыпты ә, оптика талдаған кезде айтқан болатынбыз так 25 бесінші сұрақ әйгерімнің көзілдіріксіз ең жақсы көру қашықтығы так бізде қазір бір бір минутымыз қалған екен өшіп қалады бірақ қайтадан обновление жасап жібереміз жарай ма өшіп қалады тоқтап қалды деп ойламаңыздар так кеттік формула қандай бізде мынандай бір формуламыз бар бір бөлінген д нолевой азайту бір бөлінген д деген формуламыз бар так ә, бізде жаңағы жиырма бесінші сұраққа келіп тоқтадық жиырма бесінші сұрақта біз мына жерге тоқтап қалдық ары қарай жалғастырамыз минус d ортақ болушы д ойдан береміз иә солай ма сол кезде d-мыз неге тең болады то есть жерде бір бөлінген д екен ғой мен сөйлем қате кеттім ғой иә бір бөлінген д бір бөлінген д сол кезде бір минус д нолевой д бөлінген дана д дана тапқан кезде не болады орындар ауысады иә дана бөлінген ә, астында бір минус дана ләуе д демек мына жаққа жаза салайын сол кезде д тең дана неге тең бізде ә, нөл жиырма бес метр астында бір азайту нөл жиырма бесті көбейтеміз неге минус екі де беске Со кезде, неше болады? Минус бізге плюс сібер жүреді ғой, мазерек, мұна екі минус, е? Иә? Мұна жақты плюс қып жүреді, е? Иә? Соны ескереміз ғой. Демек, 0,25-ті көбейтеміз 2-де 5-ке. Оған қосамыз 1-ді. 1-де 6,25, е? 0,25-ті бөлеміз 1-де 6,25-ке. Сол кезде неше шығады бізде 0,15 метр шығады екен бұл неше сантиметр 15 сантиметр болады деген сөз ответ а иә түсінікті болды ма аха жоқ жоқ жоқ жоқ мына жерде мынау минус бар ғой екі жарымның алдында минус бар ғой мына минуспен не болып кетеді не болып кетеді екеуі қосылып кетеді сол кезде бірде иә дұрыс енді нөл жиырма бесті бірде алты жүз жиырма беске а нені неге бөлдің аха неше дейді әй <laughs> калькулятор ма бізді калькулятор салайық <laughs> калькуляторымыз бар қазір көрейік жоқ нөл жиырма бесті бөлеміз бір де алты жүз жиырма беске ұстап салдың ба калькулятор where is it Vay <laughs> be, ne так міне конкретно шықты көрінді ғой иә нөл жиырма бес бөлінген бірде алты жүз жиырма бес тең мынау неше а көрініп жоқ па қап қара болып тұр ма а бәсе я кеттік ары қарай жалғастырамыз көрініп тұр ма экран рауана сен сөйлемей ақ қоясың ау деймін так так кеттік кеттік кеттік кеттік көрініп тұр иә э, отыз екінші есепте бізде ұзындығы берілген ауданы берілген ә, созылу берілген бізге күш табу керек гук саған формасы қандай еді дельта l бөлінген l f бөлінген e s f табатын болсақ печатный ә, так e s бөлу l болады иә мынау бізде мынау өзгеріс неге тең екі көбейту онның минус үшіне тең мынаған тең иә өзгерісі көбейтемін екі жүз он көбейту онның гига неше бізде онның тоғыз иә көбейтеміз аудан нөл бес көбейту онның ә, минус алтысы бөлеміз астында ұзындығымыз төрт метр қысқарады төртпен пен ә, минус 3 пен мына 9 қысқартамыз 6 қалады 6 мен минус 6 кетеді сол кезде ә, э, 210-ды көбейтеміз 0.5-ке яқты 2 бар ғой айтқанда иә 105 2-ге бөлсек 105 52-де 5 ньютон ответ дайын на свар клемит келем әлде на свар келе ма жоқ кеттік 26-шы есепті қалай шығарамыз кинетикалық энергияның формасы қандай иә Жылдамдығымыз бізде неге тең болады? S бөлінген тұға. Алпысты бөлеміз. 120-ға. Я? Иә? Демек, 0,5-тің квадраты 0,25. Бөлем 2-ке. Қысқарат. 0,2-ні 0,25 көбейсен еші. 0,5-тің 105 ба? демек ол бізде неге тең болады Барма ма деген бар екен е дұрыс берілген екен Мына кім берілсе де одан кейін мынау бола ма иә болады иә милли минус үш сонымен жүзден бес болады 27 жетінші есеп жай ғана формула 27 жетінші есеп жай ғана формула екен қалай шығарамыз бұны қай формула салсақ болады бізге былай дейді көлемі в берілген ыдыстың температурасы бар су буының осындай зат мөлшерінде бар осы температурада қаныққан бу қысымы тең болса салыстырмалы ылғалды табыңыз салыстырмалы ылғалдың формуласы қандай ро қаныққан көбейтеміз иә демек осы жерден тығыздық табатын болсақ формула қалай болады фи ро қаныққа бөлу жүзге тең иә енді бұл жерде процентпен кеткендіктен мына не деп аламыз жай ғана фи ро қаныққан деп аламыз қысымның қаныққан деп аламыз демек форма нью рт иә солай ма демек мына жерге не жазамын мен фи мынау ромыз бар ро нөләуей қаныққаның орнына иә көлем тең зат мөлшері т осы жерден фиді табатын болсам нью т бөлінген бізде не болады иә бұл қай вариант болады сонда так е бола ма е болады екен басқа тағы бола ма басқалар бар ма басқалар келмейді сияқты ғой иә ешқайсысы тек қана е болады жиырма сегізінші есеп қатаңдық масса және амплитуда табу керек нені табу керек бізге циклдық жиілік пен энергияны табу керек циклдық жиіліктің формасы қандай еді түбір асты к бөлінген м к дегеніміз түбір 16 бөлеміз масса 0,25 0,25 дұрыс ба? 16-дан түбір не неше шығады 4 шығады 0,25-тен 0,5 шығады демек бұл неге тең болады 8 радиан бөлінген секунд энергияны тап дейтін болса бізде формуламыз бар еді иә? м в квадрат бөлу 2 жылдамдықтың амплитудалық мәні ол неге тең цикл жиілікпен амплитудаға көбейтісіне тең демек формула ашатын болсақ массаны көбейтеміз квадратына xm нің квадратына бөлеміз екіге сол кезде массамыз 0,25 көбейтеміз циклдық жиілік бізде неге тең болды 8-дің квадраты 64 болып кетті амплитудамыз 2-нің квадраты 4 минус 4 я? Иә? бөлеміз 2-ге так сол кезде 0,25 пен 4 кетеді 64 пен 2 кетеді 32 қалады я? 32 көбейт оның минус 4 я? иә дұрыс па джауль бізде бар ма ондай ондай бізде жоқ бірақ неге келтірген Я, иә. 3-те 2 көбейт оның минус 3'ü десек болады екен, е? Иә? Демек, 8 болады бірінсі, екіншісі F болады екен, да? Вот. Ағырай 29-ның есеп. Зарядтың жұмысының формасы қандай еді? Жұмыс тең зарядты көбейтеміз керінеуге, де? Иә? үш жерден заряд табатын болсақ жұмысты бөлеміз кернеуге жұмысымыз 40 көбейту 10-ның минус 6-сы бөлінген астында кернеу 1 көбейту 10-ның 3-і сол кезде 40 көбейту 10-ның неше дәрежесі болады минус 9-ы бола ма иә солай бола ма ондай бар ма бізде ондай бар ма бізде бар минус тоғыз деген нано демек аш болады аш болады және және аш болады болды иә бірақ жауап болатын сияқты бұл жерде g минус сегізға бұл а иә иә иә дұрыс айтасың very good дұрыс демек осы болады иә ары қарай кеттік так мынау сұрақ уже тізе шығып кетті иә өткенде талдадық қой сұрақты иә қайсысы болатын еді бұл қайсысы болатын еді мынаған мән береміз формуласы n тең бір бөлінген синус альфаға тең демек синус альфаны табатын болсақ бір бөлінген n болады бірінші ең үлкен ауада одан кейін мынау одан сәл аздау болады мынау одан да аз болу керек демек ауадан өткен кезде мынау сәл аздау болды ма бүйткен кезде мына бұрыш иә а одан шыныға өткен кезде одан да аз болды да қараңдар демек бізде үш болады деген сөз бұл толық ішкі шағылуға байланысты ответ тек қана үш толық ішкі шағылуға байланысты так отыз бірінші есеп бұл есепті де шығардық па әлде шығармадық па шығарып тастай салайық иә формасы қандай еді mgh m в квадрат бөлу 2 тең kx квадрат бөлу 2 деп аламыз себебі мынау ең жоғары нүктеде бізде потенциал энергия болады түсіп келе жатқан кезде кинетикалық энергия болады мынаған келіп соқтығысқан кезде мынау деформацияға ұшыраған кездегі энергия болады да осы жерден x тапқан кезде формуламыз бізде екі mgh қосамыз V квадрат бөлу 2 тең kx квадрат бөлу 2 екілер кетіп қалады сол кезде x табатын болсақ 2 m gh қосамыз m v квадрат бөлінген астында k барлығы ненің астында түбір астында болады иә солай ма болды орындарына қойыз аламыз. бізде е, түбір асты 2 масса 10 g 10-ға тең биіктік 1-ге тең қосамыз 10, жылдамдығымыз бізде 16 бөлеміз астында 1000-ға. так мынау 2-ні көбейтсек 20 мынау 200 болады мынаның қосындысы неше бізде 160 көбейтіндісі то есть 160 200-ге 160-ты ә, қоссақ 360-ты 1000-ға бөлсек 3-те 6 шығады. Жоқ. 3-те 6 шығады, я? Иә? Жоқ. Ә, жоқ, жоқ, олай болмайды ғой. А, 360, я? Иә? А, дұрыс, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Тұбырасты 360 бөлінге, о, 3600 емес, 360, я? Мұнға бөлеміз. Так, 1, 2, 3 тұр дұрыс одан түбірасты не шығады нөл метр бұл неше сантиметр 60 сантиметр демек 06 деген бар ма бар Амен мен жей болады деген сөз так жалғастырамыз так жалғастырмайды екенбіз деп тоқтаймыз ертеңде құдай қаласа осындай бір нұсқаны талдаймыз ә, сағат 9.00-де ертең так азамат нұсқа қалай талдап жатсың үйде нұсқа талдап жатсың ба өзің иә иә жібереміз рауана бос уақытымызда нұсқа талдап отырмыз ғой азамат иә